kepada Bapak Ibu uh, yang terhormat di DPR Pansus PPILN sedang uh, rencana membahas tentang uh, revisi RUU. Saya berpesan supaya uh, meninjau kembali kebijaksanaan KTKLN ini. Karena pada kenyataannya ketika kita bekerja di luar negeri, KTKLN ini tidak bermanfaat sama sekali. Kalau contohnya misalnya kita ada kasus di dalam majikan apakah dengan otomatis karena kita punya KTKLN, maka itu menjamin bahwa kita tidak akan teraniaya dan mendapatkan perlindungan yang selainnya dari pemerintah. Saya itu uh, untuk dari um, maka dari itu saya mohon untuk dihapus KTKLN. Uh, eh, mungkin um, untuk yang lebih perlu ditekankan lagi ada perlindungan TKI di luar negeri itu perlu ditekankan sehingga uh, misalnya ada hotline yang perlu dihubungi atau sistem jemput bola jangan sampai misalnya kita bisa kan kirim SMS ke nomor tertentu di KJRI kemudian uh, pihak KJRI akan mendatangi rumah majikan yang sedang berperkara kemudian mereka akan memberikan perlindungan secara hukum bukan sebaliknya pihak TKI yang harus melapor ke KJRI dan KJRI belum tentu juga um, mau untuk uh, membantu mereka dengan masalah mereka. Itu saja yang perlu ditekankan.